在座的一些市长，还有我们新进的老师们，大家，呃，该说午安了啊。这个时候我看桌上心也都吃完了，这个血糖应该还好。好，那呃，我们总我们学务长哈，他有事情带队出去啊，常常带队出去比赛，他体育系的啊，那所以今天就由我来做简报啊。那呃，我想大家新进老师一定都有压力嘛，但是心情都是非常雀跃的。 要考上某个学校，要进到某个新的环境，要重新来塑造一个新的生涯啊。那呃，可能大家的压力都比较是来自于呃，应该是教务处有谈过的，还有党委人事是有谈谈到的一个升等的问题啊。那但是呢，教学还是呃一个部分啊，教学部分是也是好像听起来跟我们学务处应该是没有什么关系。 但事实上，呃，老师们在关心自己的呃，面面临到的一些问题的同时，哈，可能呃，在课堂上面，呃，每天接触的学生啊，他呃，大概没有办法完全理解啊。我们教学的时间里头，我们所接触的学生啊，他大概有一半的一半时间不是在课堂上，啊，所以一半的时间应该都是会跟呃，学处有关系啊，学生的社团啊，平常的生活啊，啊。 这个呃很多内容啊，刚刚我们总务长说啊，请老师们帮忙监督我们总务处啊。那事实上呢，我们学生天大都在监督学校啊。好，所以这边大概简单介绍一下我们学务处的一些内容啊。那学务处呢，呃，你看到这个地方哈，提到是。 Now the new you，好，把它当做，怎，把它打出来当做我们的封面哈，因为事实上这是一个新的标题哈，我们从去年前年就开始用了，啊，这个是我们看到大家看到这个 mark 是一个狮子哈，那最近应该是从明天开始啊，大家也会看到一大批的学生，其实昨天、前天大家都看到了啦哈，今天也都进来了，明天开始我们会有新生训练，连着三天哈，那以往呢就是。 做一做，讲一讲学校的一些概况哈。那现在呢，我们是把它变成一个营队的性质，所以是非常的精彩哈。那待会都会跟大家提到啊。啊，总呃学务处哈，学务处当然是在学校之下哈。学务处本身有四个呃成员啊，除了学务长之外，那你看底下里头有一大堆的那个组组别啊。那我们学务长经常说，呃，总务处呃学务处大概是全校最大的单位了。 所以很多能力啊，呃，尤其是在我们这个专责导师的办公室成立之后，很多学校都会过来观摩，到底我们的专责导师办公室是怎么样成立的啊？呃，几个业务单位里面，公管有学务组、住宿辅导局在我们这里头啊，课外活动组学生也会接触，还有生活辅导组啊，这底下数字就是我们单单位的成员哈。 那这两个单位呢，是学生接触比较多的，因为生活辅导组会有一些学生呃助学金啊，或是奖学金的一些活动啊，呃，包括最近啊，刚刚总长提到那个攻读生的问题啊，也都是呃归这个单位管啊，所以常常啊还特特地办了那个记者会啊，校长亲自出来招待，谈这个有关于纳纳保的问题啊。那学生辅导中心我是兼他们的呃主任啊，所以学生问题。 呃，看起来只有八个，我们有八个心理师。我除外啊，呃，分部有两个，那本部这边呢有五个，还有领口有一位。那林口那边学生性质会比较不一样。我不知道我们老师们未来会不会接触林口那边的学生？举举举手看看，应该还蛮多的啊。跟学生性质非常的不一样。呃，但是我们只有一位心理师啊。呃，可是呢，他跟我们本部都非常的密切在做联络啊。我们。 有些问题还是会报到我们本部来做讨论啊。那每周也会参加我们这边的在职训练。健康中心呢也非常的精彩啊，因为大家可以看到邮局旁边那栋红色的呃交大楼嘛，其实也大啊。那个大家以后可以过去那边呃逛一逛啊，不见得去看病啊。 呃，全人全人教育中心的筹备处呢，他们大概未来马上会正式的成立，因为筹备处已经进行了三年了哈。那他们这些业务内容呢，待会儿会做简单的介绍啊。那当然除了这些之外啊，我们也有一些其他的其他的人员哈，学校的一些主管啊，或是一些一些技职人员啊。专人助理是三位，应该是那个。 呃，应该是那个呃，确认中心这边的，啊。好，重点项目里头，我们看简单的来看哈，只有四大项。当然，是我们几个单位里面有些地方是合并的啊。身心灵的辅导系统，宿舍的生活教育。宿舍里头啊，我每次常常都会觉得说，啊，一堆问题都是总务处的问题，为什么会有我们学务处要管总务长走了啊？ <laughs> 所以常常，然后我们一些开这个有开会哈，我们都会请总务长一起过来。 啊，呃，一起回答学生们的一些疑问哈。但是确确实啊，我们学学生宿舍里面因为老旧啊，啊，所以会有很多的问题。但是我们今年会有一个书院的制度呃进行啊，呃，以大一的新生为主，所以待会会再做一些简单介绍啊。那品德教育呢，当然跟我们全人教育有关系啊，这些都是啊，呃，生活教育、生活习惯等等的啊。 好，那出版部里面其实就是真的是机动机动处理啊，很多时候就是没事情就好像呃很平安，啊，但是一有事情啊都不得安宁啊，包括学生辅导中心也不能做纯粹的智商服务工作啊，因一处理都必须要很机动，啊，要要很多的配合，那这个配合又不是有事情问题出生出出现哈才配合，因为都是平常就呃有很好的关系啊。 就校园通报跟那个军训室啊，因为军训室里面我们现在大概只有剩下三位到五位的教官啊，慢慢他们走出校园之后，我们就是很多责任都会在校安中心配合专职老师一起来做处理啊。好，包括这个跨校跨单位的了啊，这个非常重要。学生专属管道也是我们生服组啊，生组在处理。 啊，生活组这边啊，你看三大项，哈，就呃生活教育的方案，平常哈，平常很多的包瓜啊，呃，跟课职所很多活动是会很类似啊，但是还是会有区隔哈。呃，安定就安定就学哈，呃，待会有谈到生活组这边，安定就学里面，我们有很多的校友哈，他们也都会捐赠奖学金啊，让学生有机会毕业以后可以回馈学校啊。 呃，学生权益福利就是有关于这个呃奖惩啊，奖惩的问题，我们每年都会开会啊。呃，这个很精彩的，我是大学堂？从明天开始，你们老师是会担任导师的没有？学副生的导师？哎呦，有两位，OK，好，那你们生请压力不是？好，OK，啊，这个学生问题啊，当导师，学副生的导师啊，现在大概很多。 有的学那各个学系不一样啦，很多老师都不太愿意当学部生涯导师啊。以往的导师就是不太愿意，所以我系主任都要拜托啊。那有的有的老师呢，他很愿意接触学生啊，花很多的心思在学生身上，呃，就当然是会愿意。那有些老师呢，他觉得不用做什么事情就可以另外领那个周点费， <laughs> 啊，所以有些老师他也是会经验老道的，他就会愿意接啊。好，所以呃。 当导师的话，可能会有些活动是会跟这个生服组有关哈。呃，这边哈，好，呃，如果你有兼导师的话，我想很多地方是会稍微比较呃不那么样的负担重哈，因为我们有专职导师出来协助哈，所以跟专职老师可以有很好的联系哈。那这边呢，新生营，呃，博拉大学堂，好吧，我看看，呃，待会我们再放哈，我们先看。 每每个礼拜也不是每个礼拜，周末还是有，但是非常少了啊，几乎大概一个学期只有一次吧。我的印象里头是如此的啊。那明年哈学校是七十周年啊，七十周年，所以我们有校庆的庆祝大会，到时候我们看看这个整个校园里面呃，从去年就开始在做筹备工作啊。毕业典礼这也是我们生活组里面负责的啊，它非常的也是非常的精彩啊。到呃每年的六月啊，除了那个阿伯乐。 是我们学校的校花嘛，哈，你们应该也看过，片里面有看到那个黄黄的，很漂亮。我自己本身也是师大毕业的，啊，那个时候我就看到那阿伯乐，就好喜欢。啊，后来才把它定成，呃，校花。我的那个日记本里面都还夹了一些花瓣，以前大学时代的啊，呃。 其其他大概知识产权这个跟交通交交通教呃安全教育哈，这都问这都是还是小事情而已。我们来看看那个新生影，明天开始会有生营，影，是去年的影片，我们来看看它多精彩啊。 师范大学一零七博乐大学堂于九月五日上午举行结业式，校长张国恩希望透过新增营活动让大家更认识师大，也期许各位同学在未来四年的大学生活中能够发光发热。 纸上，改天提醒自己将对未来大学生活的目标和期许写在纸上，投入时光胶囊中加以封存。等到四年后毕业的那一天，打开时光胶囊，再来审视自己是否达成梦想。新生营的最后一天，工龄一零六谢明宇再次上台带领大家一起合唱灵歌，用嘹亮的歌声带给每个人深刻的感动。 失败，十大孝顺陈正勤，鼓也摇身一变变成四颗大球，透过大家的力量，让球滚过每个新生的手掌，象征师大孝顺能永存你我心中。将我们的新生领导，我们希望在第四天的一种新生的活动里面，透过我们能够很有思想、很写、很自封不露，希望让我们的新生。 能感受到学校对他的关怀跟尊重。哦，参加国乐大学堂的话，就是这边就是我全座人来，蛮蛮不错的。因为我们认识，就是有听很多讲师啊，大家分享东西，然后知道大学的这种环境是可以可以应用啊什么，所以没很不错。为期四天的国乐大学堂，在全校师生的共同参与下，画下了一个完美的句点。 校园记者张振兴采访报道。OK，好，你可以看到是非常精彩的啦。我们如果我是去年有在现场，对，四楼举办新生迎接未来之夜，你在做一零七级新生。应该有了吧？好像有啊。好，我们回过来哈，就是呃。 在现场看的话，真的是非常精彩，因为那个效果就是有有如就是在演唱会里面一般。那个舞台呢，也都是临时搭的，我们都是学生自己搞的。啊，前面大家看到整个整个活动筹划，也就是其实我们上礼拜已经进行了有三天的训练，给这些辅导员全全全体大概有将近七十位。 呃，义务工作人员啊，全部都是学生，他们整个筹划，呃，在在礼拜六，也都还走了一遍啊，走了一遍整个流程啊，所以那个是非常用心，所以大家可以看到啊，我们每次接触，我们只关心他们的我们教学有没有好啊，但其他很多时候就是很喜欢玩就对了啦啊，我也觉得很好啊，就是大概尤其是大一、大二啊，大家都解放了嘛啊，从那个地方也被解放，所以是玩一玩是很不错啊。 到大三在准备工作是不是啊？但是他们活动里面也有一位毕业的校友，他回来回回来分享他怎么样去拿奖学金，怎么样去累积自己的经验。那但是他社团活动就非常的呃搞得非常好啊。好，所以这个是我们的亮点。那这个部分呢是一开始的拜师礼啊，这个我是没有去参加，但是你可以看到我们校长在这儿，学院教育学院院长啊，我们副校长、啊，教务长、总务长在这里，然后是非常的那个从事从。 从下也非常的，就是叫什么尊师重道，是不是？啊，就是那个拜师礼，我我不太确定今年有没有，但是这是非常慎重的一件事情啊。好，这个舞台也都是临时搭的，我今天看到有有那个架子在了，应该也是要准备要搭这个舞台。好，这也是一个非常呃非常好的一个亮点啊，就是叫动力圈，是我们国乐大学堂的呃结束那一天啊。 看现场呢，有两两千多个人同时哈，这样子把一个动力圈呃围绕起来。我们这个摄影师呢，跟校长其实也都有到那个呃阳阳台顶楼去看啊，整个动力圈是非常可观的。呃，报报社记者也都过来采访哈，可以看到整个新生他们透过这样子呃一段呃呃时间的训练哈，聚会啊，非常的有他的一个向心力哈。 好，这个服务专书哈，呃，我学务专书里面，我们去去年到现在哈，我们编了两本，这是一开始，也是一个新开始。呃，这个博尔大学堂呢，我们就是把整个那个新生的新生营的一些经验，因为有太多太多学员来做访问嘛，好，就把它编成一本书。那另外还有一本是呃，学府中心编编的哈，是有关于呃情感教育的啊，我们待会后面会看到。 啊，刚刚在谈到这个奖学金啊，这个校内的助学金等等种种的哈，一大堆啊，还愿助学金也是都是给学生，但是就是给学生用，但他没有一定要还啊，一定要还，但是他毕业以后有机会向呃这个郑传新校友哈，黄衍成校友他们就是呃捐赠了一千五百万给这些在学的学生用啊。 奖惩费我们把它跳过去好了。然后值得一提的是，我们有取消那个二一，啊，但是我们废除二一，废除超超性成绩，啊，但是都还是要学生都还能够遵守啊，啊。课外活动组这个更更精彩的了，学生大概就一定会一定会参加参与社团。那有一个是比较新的一个亮点呢，是他们今年成立一个领导人的一个培力训练，而且是把它变成一个学分课程。 啊，学生可以透过社团的经营来修完这个学分啊。因为行政单位是不能开课的啊，所以我是跟通识中心一起来开这门课啊。呃，国际活动也有啦，常常我们也都跑到对面去呃做那个孔子洗脚的活动啊。其他这个优秀青年呐，文艺、呃音乐等等的竞赛啊，都有。 这个培训学程刚刚提到，了，总共二十个学分啊，那很多是校外的老师过来上课，也有校上的老师哈帮忙看，有些是理论的课程，有些是实物啊，总共二十个学分，我们是呃马上即将开始啊。那健康中心呢，它除了这个一般的健康之外，餐饮管理也有在里头，而且很不错的是，他们有开我们教职员的呃减重训练啊，那也确实啊，真的如果说。 呃，有需要的话，我是听过他们的心得。参加的人呢，他心得是提到说，刚参加的时候是会有会有点怪怪的啊，需要控制。但是久了以后呢，真的就是那些有色饮料他都可以不用喝，喝也不习惯啊。那真的我们到期末都结束啊，节日的时候还有颁发呃前三名啊，前三名有奖金啊，不知道奖金为什么去又开始吃了啊。 好，不过很好的是他们那个跟乐活，这个我们跳过去嘛，这个啊新建的大楼，这个是当时的照片啊，它现在已经成立了哈。呃，员工建属，员工跟眷属啊啊，教职员工生跟眷属啊，我们去挂号看的话，大概就是只要一百元啊，都比外面要便宜啦啊。很多那个诊疗服务，呃，都可以使用啊。 那值得一提的是，因为我是很关心这个心理心理健康啦，哈，所以我们跟呃组长一直在积极筹划一个呃社区的智商中心啊，社区智商中心我们是已经筹备了，已经开始去办一些团体性的活动啊，因为还没有挂牌，所以各自还不能接。因为我们最近就是一直以来就发现到很多学生的问题，并不是学生的问题，而是。 呃，家长的问题啊，所以我们上礼拜六也办了一个新生家长的座谈会啊。他们很多地方是关心孩子的这个种种啊。我们会呃那个时候就请了柯志恩学务长哈，那个丹江大学他来来来谈。他最后说，整个归纳起来啊，我们对学生关心，那管这管那很多啊啊，但是其实啊，整个就三个字送给各位，哪三个字啊？不用管。 啊，就是在这帮帮学生去独立啊，那他们是会有机会去建立他们的一个社群关系啊，也都可以处理自己的问题啊。啊，呃，另外就是我们可能未来啊会成立一个那个社区张中我们可能会把它变成一个心理诊所啊。陆陆续续可能就是一些部分是跟他们合作，一一部分呢可能就是我们自己单独啊，好，单独成立一个呃心理诊所啊。那这边呢就是学府中心的了。 是三个层级啦，哈，因为初级预防啊，这是我们学术生涯导师跟专职老师都会做的。好了，直接跳到那个第三个层级的危机处理哈，很多地方也都是单位之间的合作。那心理师呢，也都是会跟这些专职老师、相关单位、健康中心呐，啊，社区的啊一些相关的机构啊，啊，因为有些情况是发生在校外的，啊，也都是会做一些介入。 那刺级预防呢，就比较是我们辅导中心为为主啊。那每个礼拜的呃固定会谈、小团体的咨商、心理测验的服务啊，或是专题的讲座都会有啊。我大概呃每个年度啊，大概都会有将近一万，你看这边有一万七千四百九十三人次的服务。那当然这是全部加起来，心理咨商部分大概五千多个呃人次的服务啊。 那值得一提的呢，跟各位老师比较关系就是，老师们也可以过去。啊，我们服务是呃教职员工生，啊，家长大概没有妈妈在，但是也会有些家长会让他过来做一些咨询，啊，呃，当然我不能跟他们说不用管，啊，那通常很多事情都是不会跟那个其他其他单位有关系的，啊，那你看看这边第三个层级里头的啊，医院啊、教官啊、老师啊、助教等等的，我们的个案研讨会是是系上系上召开。 啊，那可能就是每个学系啊，有必要的时候他会做一个主持，那我们各个单位会过去针对这个个案的问题做一些讨论。很多地方也都是会看个案的状况啊，啊，有些地方可能又不是在台北而已，有些甚是可能是来自中南部，甚至是对岸的，啊，都会有一个很好的一个协调。好，医化也是一个。 一个一个专一个亮点嘛哈，因为我们大概去年就开始启用了线上预约哈，以往都是要 w working。啊，那现在学生在电脑上面可以直接预约啊，老师们的一些记录也就是上线做呃辅导。那未来呢，我们专职老师的一些记录也可以放上去啊。那那个部分我们在各自的部分都还是非常的谨慎啊，而且我每次要学生资料都一定要另外专签到教务处才能够要到学生的。 比如身份证字号等等的，啊，好，所以这个线上预约，啊，这家帮我们做这个 program 的公司呢，他们也都很很高兴啊，帮我们做的非常的好，啊，因为我们有很多很多的个别的情况是别的学校没有的，啊，所以后来就有很多很多的其他学校啊，包括阳明啊、台中啊，啊，还有呃一些技术学院、科大的啊，也都会问说我们是怎么做的，那我们我们是。 怎么一个情形？那大概就是会请相关的 program 公司哈，过去跟他们做介绍。人家公司真的是对我们一都非常的有耐心啊，他们前面就是拖个一阵子啊，但是做的非常的好啊，因为他们知道说帮我们做完以后，还会有什多其他学校要做。 <laughs> 好，那另外就是我们刚刚讲的那个专书哈，它就是编订，就是有关于情感的，呃，而且是两性的啊几个。 几部曲啊，三部曲啊，哈，从那个认识到甜蜜，到后面分手，分手后怎么处理，我们全部都谈了。因为，呃，去年以来啊，太多太多的情感，情感问题啊，学生闹自杀呀，要跳楼等等的，很多都是因为情感的问题。因为现在孩子我们都知道嘛，他们就是，呃，要什么东西就一定要得到，啊，呃，我不知道，你可以慢慢去观察。 啊，那他不要的东西他就不 care 了，啊，那我们大人当然有些时候也是会需要做一些调试，啊，好，所以这个明年哈会再出一本，这个书呢是我们其实每年每年都有累积啊，都有这个辅导专业，小张小张的啊辅导专业，呃给学生索取啊，所以很多时候我们会把它大概累积了十几年了，二十年了，啊从早期的刘慧辉老师做主任的时候我们就就。 不怎么样，其实被迫要帮忙写，是不是？ <laughs> 然后一个生大概每个人写个两篇啊，然后就变成一份专业啊，然后就慢慢累积很多议题，把几篇累积在一起，然后把它改写啊，呃，做了很多的美工啊，对，所以欢迎大家有机会可以呃上网去看啊。好，那个呃这边呢，提到是这个社区中央中心啦，啊，这是我们徐部长也很非常支持的啊。 那我们现在呢，可能就是会找一个场地啊，这个场地呢，呃，还不确定在哪里，但是一定是在校外啊，因为是要呃服务社区居民啊，呃，但是我们也办了一些训练活动。那譬如说，接下来十一月我们就会办一个大型，也不说大型，就非常非常非常重要的一个 program 啊，是督导的训练啊。就至少借我们可以培养更多的人力啊，那未来我们的心理师可以呃提供更专业的服务啊。 那目前呢，我们有一些团体的工作方，有一些联习活动啊，住宿啊，这真的是一个大问题。每次我们开开会呢，这都是学生非常关心的，但是我们学务长做的很好，他会说服学生，他说：“各位同学啊，你要知道，你们现在啊，睡的啊。” 就睡在那个青床铺上，啊，各位懂那个意思吗？哈，那个床铺都是非常的瓷平的，啊，那个地段非常的优啊，好，我我就直接谈一谈一个部分好了，哈，就是我们宿既有的宿舍，他可以看到那个南山还没有在里头啊？因为南山是我们的城楼啊，在分部那边，啊，然后就是书院，啊。 呃，我们学长带领几个组长啊，这跟这个呃职员过去呃香港跟澳门看了一下，其实美国也有。那我们中国早期就是谈书院嘛，啊，呃一个概念就是这个共寝、共食跟共学。啊，那么今年呢，在那个城楼里面，呃，大概招募，他们已经完成招募，大概会有二十呃三十五个学生。啊，他们用这个书院一个概念，我们我们本来是要用虚拟的，因为没有深圳的这个。 的一一起一亿元给你做这个书院嘛哈，但是我们这个城楼在分部那边已经成立之后，我们就招募了三十位新生，啊，男生女生都有，那他们可以有这样子一个共情共识共学的一个概念，可以落实啊。全人全人教育中心可以值得一提的是那个数位啊，一化的 l 博 o 啊，那异博有很多家长也都非常的喜欢呐哈，就是从这个。 呃，大一到大四哈，你整个服务的一些项目，你学习的项目，你的成绩呀，啊，你所得到的证书啊，啊，都可以输入这个 Eportfolio 里面。那到学期结束，整个大四啊，你就可以把一些相关资料啊给捞出来，变成你的履历资料资料之一。啊，可以看学生到时候要申请工作或者要推增。 很多内容都可以在里面啊，所以他们也是整个哈跟学校各个单位，尤其是教务处那边啊，那个成绩的部分啊，都是有做连接的啊。好，当然了，真的提到是国内啊，很少有那个全人教育中心的，私立学校是有的哈。我们这边真的是大概一伯哥有也是很多学校会来跟我们做学习的啊。那这个课程有分认证跟非认证的嘛？啊，学生们可以自己自己输入。 我就跳过去了。专责啊，这个真的，我们已经介绍介绍太多太多学校过来访问，问我们的专责导师是怎么样成为的？因为大概国内好像只有我们师大现在有，我们是把那原来的那个呃导师啊啊减半，我们也没有完全废除啊，所以我们会有老师们还是会担任导师的工作啊，就把它本来是一班一个，把它变成两班一个啊，那他们是比较是负责学术跟呃生涯。 啊，那呃，专职老师呢，他们表示负责生活，那生活里面有很多杂事都要管我们有些学幸福的老师说，同学啊，我就说，但是专老师很好啊，你是跟我们走出工作。啊？我跟他说，不要想那么美哦，啊，你可能还要去做家庭访问哦，你可能还要跟着职业哦，啊，这其实是整个啊，但是但是专职老师他有他的。 好好的地方啊，因为这个有相关的规定，怎样的人才可以当啊？呃，很多也都是该系的一些毕业的硕士班毕业的同学，但是是本就是本科或相关科技的才能够做得来啊啊！我们还有一些，这个是张哲老师之前的讲习啊，因为是才刚开始，所以我们之前讲习是非常的慎重。那现在陆陆续续大概都定下来啊。 有些时候可能会需要离开，或要需要有比较新聘的，都是少数啊。我们专职老师里面大概有四个，四个是心理师啊。我们学校里面测查中心也有一个心理师，呃，其他有些单位都会有啊。但是比较常接触辅导工作的，是这些人，因为教育部他们有规定，说一千两百个人，一千两百个学生都要对一个心理师啊，有心理师人数的一个规定啊。 那金律师这边哈，国防教育的还是有学生很多会碰到那个毕业要当兵的问题啊，所以你可能会碰到大四他们要推证研究所，啊，学生们在面临那个生涯选择的时候啊，会会需要关心他好像我昨天也是碰到一个学生，他们又跑回来了，他们说要考研究所，要考那个专着，考考那个老师啊，教师的正式的教检跟教证啊，我跟你都考研究所了。 一个学生说：“老师，那你你觉得我如果放弃的话，一个男孩子，他说：‘老师，我觉得我放弃这个，啊，再回来再重考一次，有没有可能会考不上？’那当然啊，他的所谓的考不上，不是能力考不上，而是被学校贴标签啊。老师们就觉得说我给你能给你机会，你没有回来啊。但其实就是说，也是卡在第一的问题啊。你留个半年啊，或是留个留个半年好像可以啊。” 但是留个一年半，然后加上加上当兵，可能呃会有一些状况吧啊，所以这个也是我们当导师的可可能可以了解的啊。其实我也没有当导师啊，但是就是会遇到这个问题，因为我需要去找研究助理啊好，啊，最后这这个是呃我们学校比较少啊，那个戒毒的问题啊，但紫锥花运动嘛，它也是全国共同推动的一个活动啊，但是也有案例过。 啊，那个，呃，案例进来一定会经过我们学务处跟学务中心，专业的老师一定都是一定会知道的啊。好，这个是就是毕业典礼的时候，你看整个大气球啊，我们每次碰到毕业典礼都会担心天气好不好？这个这个球能不能上去啊？所以可以让大家知道我们的学校，我们的学生哈，除了教学学习之外了哈，大概他们的生活啊，就是这么样的丰富精彩。 啊，所以我们老师们，呃，除了关心他们的学习生活之外，大概学务处里面所办的一些活动，学员所接一些好啊、不好啊，啊，他有问题也都随时可以过来关心啊。还有一点就是五以或者学务会议，如果老师们有机会参加的话，啊，一定一定也要要说话啊，你 <laughs> 也要举手说话，因为你不说话，全部学生在说啊。那个是我们的学生代表。 呃，势力非常的旺盛，那他们精力也非常的有啊，很能够监督我们的校方啊，尤其是总务处跟学务处啊，所以呃，欢迎大家有机会的话，可以呃了解学生的生活状况，也跟我们保持联络啊。那真的有一些呃状况、压力啊等等的，我们也都是会呃，一定都是会提供服务的啊，就是可以拨电话过来辅导中心啊，都可以。 现场直接过来谈，我都看不到你们的，哎，好，这个都有，甚至我们有老师要退休的啊，也都会，嗯，也都会过来这边做舞台。的，哎，好，那就讲到这边，我们时间也差不多了啊，谢谢大家。